कोरोना काळामध्ये जनतेची लूट करणाऱ्या सरकारचं करायचं काय कोरोना काळामध्ये निधी कंत्राटदाराच्या घशात घालणाऱ्या सरकारचं करायचं काय पाय कोविडच्या नावाखाली जनतेला मृत्यूच्या दारामध्ये ढकलणाऱ्या सरकारचा